лайк этому видео и, конечно же, подписаться на мой канал. А сегодня мы с вами посмотрим на игру под названием Severed Tale в стиле экшена, стрелялки и подобие того. И, кстати, хотел бы вам посоветовать канал один, годненький, чётенький. Ну а хотел бы я вам посоветовать канал Фида Малик. Переходим по ссылочке и подписываемся на его канал. Снимает он различные игрушки, от ужастиков до разных прикольных стрелялок и смешных игр. Ссылочка у нас в описании. Переходим и смотрим его годный контент. Фида Малик, ты топ! Вот такой у нас канал, подписывайтесь на него, смотрите его классные видео, на него недавно вышло вот такое видео прикольное, заходите, залетайте, но ну, а мы переходим к нашей игре. В общем, игра у нас экшен, что-то подобие того, а, шутер, не знаю, посмотрим, компания, давайте начнем. Холодная сталь, э, что это, а, выбор сложности. Игра становится чуть проще, врагов меньше, э, обычная свердстел, только чуть легче, э, как она должна быть, придется часто умирать. Ну давайте отсеченную сталь выберем. Так, э, ну погнали играть э, э, в солдат со щит... Воу-воу-воу-воу-воу-воу, что это, что это? Можно скипнуть? Пофиг. Компактор. Что такое компактор? Э, э, а, так. А, движение VSD. Хорошо. Левый контрол в движении. А, опа. Бег по стенам класс, и мне это напоминает Titanfall 2. Кто играл, тот поймет, или Apex в режиме теней. Э, чтобы, э, так, сделайте подкат на, э, на лестнице, чтобы ускориться. Нифига, ее перетрясло. Пнуть. Давайте пнем. Так, тут можно бегать... Что это? Управление компактором. А, тут, значит, можно бегать по стенам. Это очень классно. А, здравствуй. А, Че нырнуть? Здравствуй. Нажмите, что прыгнуть. Нажмите спейс прыжки для двойного прыжка. Хорошо. Хорошо. Разберемся. Пнуть. Пнуть. А, левый shift. Понял, понял. Значит, нас учат а, прыжку. А, да, тут же прыгать, <laughs> двери не ломаются. Так, а, пройдите из двойного прыжка в нырок. А, ну, несложно. Хорошо. А, нажмите в прыжке, чтобы оттолкнуться от стены. Нифига, тема, тема. Мне это нравится. Значит, тут смесь паркура. Это очень классно. Бег по стенам. А, бег по стене. Нажмите кнопку прыжка Space, двигаясь по стене углом. Изи. Я играл в подобие этого, так что мне это несложно будет э, э, обучиться. Понял, туда не надо. Бег по стенам. Тут прям такой бег по стенам, да? Какой нужен? Опа. Опа. Оп, оп. Изи. Изи. Ну, э, я подобие этого играл. Мне несложно. Э, пнуть. На F. На F пнуть. Падаем. Так, урон от прыжка мы от падения не получаем. Бег постоянно подкат энергии уводит от всех пуль. Нихера себе! Я обосрался. Меня так не надо пугать. Сейчас вам задница на трем. Там турели. Я это заметил прекрасно. Так, а, перейдите с подката left э, control в нырок left shift. Ой, сложно. А, будка охраны. Найдите оружие. А, тяжелый пистолет. А, что это? А, Что-то на английском. Ну, давайте возьмем пистолет. Почему бы не... Пистолет. А, чё, пустое оружие? А, пустое оружие. Убегайте. Они все пустые. Мне это не нравится. А почему они пустые? О! Тут замедление. Нет! <laughs> Я упал. Тут замедление у нас есть на прицел. У нас там враг. Давайте его тогда убьем. И заберем у него оружие. Э, тут можно ломать двери, кстати, <laughs> я только заметил. Так, главное, чтобы он... Давайте проломаем. И... Че он там паникует? Можно ломать? Давай ломайся. Блин. Я доберусь до него, мне похер. Я его убью. Ладно, не убью. Так, э, бег по стенам. Да. Оп, ништяк. Так, куда нам надо? Э, я так понимаю, нам сюда, потому что красными подмечу, что дверь закрыта. А, ну давайте его убьем. Так, тихо-тихо-тихо, не, не убивай. Нет, я не успел до него добраться. Э, найдите оружие. Да как я вам его найду? Так, а у меня есть одна идейка. Сдохни! Я оружие нашел. Еее. Сейчас замочим. Так, э, я понимаю, здесь враги у нас. Ну давайте их мочить, что ли. Что нам еще делать? Так, у нас замедление. Так очень удобно. Нихера себе я мувик делал. Ладно, продолжаем. Так, куда нам? Сюда? Да, нам надо было туда. Переработка отходов. Э, вас кружили, вы в панике, нырните, включите замедление. Возьмем на заметку, почему бы и нет. Э, так, уничтожьте терминал. Терминал. Этот терминал? А, нет, нам подмечивает терминал. Так, ну давайте их всех тогда побьем. А, ну, давайте автомат возьмем. Так. А, у нас включил замедление. Я его, точнее, включил. Охренеть, их тут много. Ну, давайте их тогда попробуем всех перемочить и добраться до терминала. Почему бы и нет? О, как это эпично выглядит. Так, когда у нас пульс закачивается, она кидает автоматом оружие и подбирает у врагов автоматом оружие тоже. Я его даже не стрелял. Чё в люк? Доберитесь до люка, хорошо. Let's go. Прикольная довольно игрушка, мне нравится. Классно. Урон от подката тем выше, чем вы быстрее двигаетесь. Хорошо. Так, что это? Куда это? А, так, нам надо туда, я так понимаю. Воу. Так. Я немного офигел. Ну, их тут довольно много, прям достаточно много. Прям реально, ух, офигеть, у меня теперь на мышке стоит. Что, мне это надо уничтожить? Зайдите в выход. Где выход-то? А выход где? Ё-моё. Не выпендривайся. Так, я не себе, если что, говорю. Я всегда буду выпендриваться. <laughs> Так, что ты такое? О, дробовик, ништяк. Дробовик это всегда легко. Это очень... Ага. Зашибись, прошли. Конвейер. Это, я так понимаю, у нас карта. Показывает, как мы и куда идем. Ну, думаю, мы... Что это? Так, нам надо уничтожить что-то. Что-то уничтожить, но я так думаю, нам, наверное, будет проще сначала убить э, наших врагов. Так, иди. Легчайшая для величайшего. Прикольная игруха, мне очень нравится, затягивать. Прям реальный экшончик тут происходит. Так, а, куда? Что это? Ага, я понял. Вот они где находятся. Что? Тут можно под себя переворачиваться? Нифига себе. То есть... Что? Где потолок? А, нифига, реально под себя можно поворачиваться. Удобная функция, мне довольно нравится. Так, давайте ее кулаком замуть. Немного не продумал, мы сдохли. Ладно. Я выбрал средний уровень сложности, так на нам надо будет поаккуратнее играть. Так как там было написано, что мы будем умирать довольно часто. Я промазал. Так, где кто? Воу-воу-воу. Капец, их тут реально много. Сдохни. У нас оружия нет. Это очень плохо. Это очень плохо. Так, отлично, одного убили. Прям вообще... Меня сейчас раздавит? А, нет, не раздавило. Так. Э, Хорошо, минус один мотор. И минус еще один. А где показывать наши патроны? А, вон одна красная там горит. Она авто автоматически берет оружие, что очень довольно хорошо. А, отвали от меня! О, нет, тут игра больше под замедление. Суперход напоминает мне. Чем-то. Ну, то, что с замедлением, да и все. Ну, я сдох! Нет! Фу, тогда меня она начинает уже подбешивать. Я умер всего два раза, а меня это начинает бесить. Умри. Умри. Умри. Умри. Умри. Где я? Что я? А, капец DPI на мышке высокий. Надо было поменьше делать. Ну ладно. Yes. Револьвер у нас в руках, я так понимаю. А, нет, он стреляет дробью. Значит, это что-то дробовик револьвера. Так, отлично. Давайте уничтожим. Отлично, у нас есть еще одна пушка. Да, не выпендривайтесь. А, так, раз, два. У нас еще остался один мотор, надеюсь, мы не сдохнем. И сможем его уничтожить. Так. Фух. Все, хорошо, у нас... Это похоже на Хемлок из э, Апекса. Кто играл в Апекс, поймет. А где кто стреляет? Ладно, да... Что? Как меня убило? Нравится песня? Посмотрите. Да, кстати, тут музыка прикольная. Качает. Уничтожьте поршни. Так, блин. Как я их уничтожу? Когда меня кто-то сбоку убивает, какая-то крыса тупорылая. Так. Раз. Меня, надеюсь, поршни не убивают. Два. Отлично. Либо же это я от поршней подыхаю. Отлично. Так, э, дайте мне его пушку, так как патрон у меня мало на дробовике все равно. Так. Графика, кстати, в игре приятная. Мне нравится. А, а здесь мы э, уничтожили. И здесь тоже, когда успел. А! Не отвлекаюсь. Я его не убил? Да умри! Убил. Что? А, я под стол залез. Так, главное сейчас не сдохнуть. Отлично. Тихо. Умри. Ты тоже умри. Отлично. Дайте свою пушку. И... Выбирайтесь. Погнали, погнали, погнали отсюда быстрее. Охренеть, их тут дохерища. Где выход? Сюда. Ага, сосите. А, так, столовая. А, довольно интересные локации. Мне нравится очень сильная игра. Может, я начну по ней прохождение. Кстати, следующее видео по под NDAs будет. Я так думаю. Я еще не снимал, не знаю. Но я подумаю. Так, столовая. Че, куда нам? Сюда? Открывается на Е. Да-да, пари в другом месте, я понял. Нам надо наверх. Сюда. Блин, а можно мне не с дробовиком начинать, пожалуйста? Может, вы мне дадите какую-то винтовку, там, не знаю. Воу-воу-воу, полегче. А что нам надо сделать Нам надо их всех перемочить, я так понимаю, да? Так, а дадите мне оружие? Ну, о, вот это мясо. Так, э, умирай. Я думаю, нам надо их всех перемочить э, и выбраться отсюда. Нам скажут, вы отсюда, когда мы их всех убьем. Ну, я так думаю. Чё, где кто еще? Блин, музыка вообще кайфовая, мне нравится. Так, умри. Не, игра прикольная, очень классная. Так, где кто? Щитом, чел. Уже не щитом. Так, э, а, у нас красным подмечиваются, видите, враги. Хорошо. Так. Ну, неплохо. Неплохо, я так думаю. Так. Не выпендривайся. У нас патроны сейчас закончатся. А он не умирает. Он не умирает. У нас патроны закончились. Классно. Выбирайтесь. Я так и сказал. Убьем их всех, выберемся. Не, музыка качает. Музыка шикарная. А, я так не могу. Жаль. К сожалению, не могу. Блин, музыка вообще четкая. Погнали. Ки... Ким... Чего? Кибермедицина? Ага. А у меня кибер-яичница. <laughs> Прочиталась. А, так. Локация, наверное, большая, потому что подгружает так хорошо. Пинайте охранников, чтобы их обезвредить. Хорошо. Хорошо. Буду пинать. Так. Давайте с него начнем, что ли. Что? Я могу на тележке? Прикол. Прикол, да? Где? Кто? Что? Там какой-то мощный... Солдат! Нет! Меня убили! <laughs> Ладно. Разумнем свои пальцы и уничтожим их. Так, а тут можно выбраться, нет? Нет, там нету выхода. А, где, говоря, горят на красных дверях, короче, какие-то... Короче, полоски, да? <laughs> горят. Э, там нельзя пробираться. Капец, они много урона наносят. Я даже ничего не успел сделать. <laughs> Меня просто убили. Это сильно, это жестко, это очень-очень жестко. Ладно, ладно, давайте продолжим. Так давайте скро скроемся, попробуем из укрытия в них стрелять. Попробовать еще, да, из укрытия их убить всех. Нам что? А, нам в начале, по ходу задания, дают разное оружие. Я заметил. Или же нет. Или не заметил. Вот его надо прикончить. Он слишком силен. Капец, они жесткие. Наверное, лучше было выбрать полегче что-нибудь. Просто... У нее что, снайперка или что? Лови в лицо. Тройной эффект из Лапекса, Тайнтенфола, я говорю. Тут взяли оружки из Тайнтенфола. Сейчас посмотрим, как эта фигня стреляет. Ну-ка. Внутри тройной эффект. Кто поймет, тот поймет. В теге тогда пойдет Апекс. Потому ну, что похоже. Ну, о, офигеть, их тут много. А, патрон закончились. Так. Слишком сильно. У меня патронов мало. Блин, графика приятная в игре. Тут какие-то бронированные чилики. А я его могу ногами сбить? Я его ногами сбил, прикол. Да, детали тут есть интересные. Мне это нравится. Блин, музыка четкая. Сколько я раз уже за серию сказал. <laughs> Так, где кто у нас? А, я тебя вижу. Не, ну игра больше под замедление, я так понимаю. Игра больше под замедление. О, пистолет. Это что, у нас дигл? Че, куда нам надо идти? Наверх на рам. Так, хорошо. Опа. Минус. Минус. Минус. Я промазал. Минус. Минус. Минус. Отлично. Но они, в принципе, не сложные. <laughs> Я сказал в начале игры, что так сложно, а уже говорю не сложно. Просто хедшоты пораздавал, что его хедшоты пораздавать. <laughs> Меня убили. Меня убили. <laughs> Меня убили. Да. Да. Блин, заново. Да ладно. Ну ладно. Заново так заново, а почему нет? Блин, игра затягивает. Игра довольно проработанная, что графикой, что геймплеем, потому что это, считай, убивалка времени. Подобие суперхода Апекса и того подобное. Если вам эта игра что-то, какую-то другую игру напоминает, пишите в комментариях. Жду от вас комментарии, кстати, ребята. И не забывайте подписываться на канал. Фидер Малик. Да-да. Ссылочка в описании, не забывайте. Так. Мы шли тогда наверх. Вверх. Только вверх. Воу, тихо. Блин, их нереально много. Но все же не сложно. А! Нашел. Это у нас пистолет. Выпускает э, пару патрон за выстрел. Офигеть, ты на меня летишь, дружище. Будь поаккуратнее. Получай. Так, где кто? Где кто? Так, у него дробовик. Я это услышал по звуку. Хорошо. Там патрон нету, к сожалению. Отлично. О, револьвер. А нам опять надо всех, я так понимаю, перебить. Ну ладно. Где кто? А где кто? Подмечено где-то, нет? Я так понимаю, внизу это у нас э, жизнь. Нифига ты на меня полетел. Я э, аж офигел. А, да, нам точно наверх же надо было. Так, сейчас тогда мы включим замедление. Хорошо. Блин, тут игра в напряжение просто, нереально. Что прославиться, нет момента. Ну, только когда ты пробегаешь между коридорами, где не, не находится врагов. А игра держит тебя прям вообще, жесть, как напряжение. Я вообще офигел сейчас. Так, э Что? У него броня? У него броня? У него броня? Замедление кончилось, а без замедления кто? О. А. Оно не накапливается! Нет. Микрофон сдвинул. Мы пройдем этот уровень. Мы пройдем его. Меня подвешивает. Я люблю, когда меня подвешивают, потому что это придает интерес игре. Не так ли? Если кто со мной согласен, то да, тот согласен. <laughs> Игра в напряжении держит. Тихо, Классная игруха. Тихо, умри. У меня водороды кончились. Блин, а, что? Куда? Блин, капец тут красочная. Крови много. А? Где? Я даже не заметил, как я сюда попал. Ага, я тебя вижу. Давайте его с ноги убьем. Надеюсь, он меня не убьет. Хе-хе-хе. Ну, череп разнесли. Нокаут. А, нокаут. Или что? Отлично, это было смачно. Так, продолжаем. Синяя полоска, значит у нас патроны еще есть. Что довольно хорошо. Так, отлично. Захерачили. У меня кулак. Ладно, мы сейчас с ними разберемся. Возьми оружие. Отлично. А как мы убили? А, а как мы убили человека э, щитом? Ну я просто не вовремя замедление закончилось. Не, эта игра больше с замедлением. Я вам говорю. Тихо, не выпендривайся. Блин, довольно сложно. Сложно. Сложно. Так, куда идти? У нас патроны кончаются. Дайте мне пушку. О, это другое дело. Что? Как я промахнулся? Кстати, тут разрушение. Только заметил. Так, дан. Сюда. Да. О, нет! Охереть, я обосрался. Меня так напугали просто жестоко. Жестко, жестоко. Ну и так, и так. <laughs> Так, замочим его. Вот этот в броне. У него гранатомет? Что это? О! У меня вообще хп нет. Фу, фу, да, дыши, восстанавливай себе жизни. Нам не надо убирать. Я чуть не сдох. Хрис, вас тут много... Нет! Игра держит напряжение нереальным жестком. Найдите прототип. Че мне найти? Какой прототип? Я думал, мне надо всех перемочить. Если найти прототип, надо, так бы и сказали, какой-то прототип надо найти чего-то. Ладно, погнали отсюда. Блин, меня бомбить нереально уже. Так, э, разберемся с ними по-быстрому. Не будем выпендриваться. Так, у меня нет патрон. У меня какая-то... Какой-то шприц в руке. А, это пистолет. Нифига. Прикол. Так, хорошо. Надо что-то найти. А я, блин, не, не увидел это... То, что писали в начале вообще сам. Отвалите от меня. Да хереть! Меня опять сейчас замочат, отвалите. Все, меня капда. Меня убили. В общем, такая игра. Не буду затягивать. Мне она понравилась. А, продолжение выйдет по ним Очень классная игруха. Не забудьте подписываться на мой канал, ставить лайки. Да. Также подписывайтесь на канал Фидер Малик. Ссылочка в описании. Сегодня с вами был Драгобит. Всем удачи. Всем пока.